1, 2, 3, 4 Tu peux voir ici, c'est l'historique. L'historique de quoi De quoi du précoce module. Précoce module, ok. Précoce module no one <laughs> Ça. Ouais. Comment on dit bonjour, je m'appelle euh, euh, Bonjour, c'est Agnan. Ah oui. Agnan Ouais, Agnan. Agnan. Bienvenue. Santé. Santé. Santé. Santé. Santé. Ah, ok. <laughs> oh, je suis comme français. Voilà, c'est le Arpenter style. Arpenter style. <laughs> Teinture végétale. Ouais. This is a little showroom Pour Cosmodule. Shampoo. <laughs> Mmh, J'aime bien le couleur. And I have, light. I have this shampoo too. Oh. Maybe it's gonna glow. Yeah. Oh, oh really? Yeah. You want to see the keikoiro? Yeah. So you have the you have the keikoiro ink. Uh, yes, for this it's ink. So maybe okay. I show you the stock. Okay. Maybe I draw something just before we go. okay. Real? Oh, yeah. I make you shampoo, right? You wanted a, sh a uh, shampoo, right? Yeah. I don't die. want to die, so... Jusqu'à un petit, un petit lèvre. Ok. Ok. un <laughs> petit réglage technique. Mm -hmm. Ah, c'est trop cool. Là, c'est déjà plus un chien, non hein. Mhm. mm -hmm. <laughs> Non Simplified. Yes, it is. Katie. Katie. enough, right? Abonnez-vous. Yeah. oh non oh, non oh, oh, 김지선. c'est un peu pareil. Hein. C'est pas same. the three basic beers brand is uh, Heineken, mm-hmm. you uh, and 16,64. <laughs> Parfait. Cool. I don't I don't even know how much should I put inside. 모자가 있습니다. 멋진 모자. Oh, uh, uh, 모자를 열어요. 잘 안 열리네요. 모자 열면 샌드위치가 샌드위치 냠냠 맛있겠다. ça c'est bon. Bah, donc, casquette sandwich. Ouais. Derrière, ouais. Sandcap. Oui. Avec son logo. Ok, c'est super. Un petit oiseau qui livre un sandwich triangle, peut-être à son à ses enfants, à ses petits oisillons. Ok. Donc c'est la, casquette qui te permet de transporter ton sandwich dans toutes les conditions mhm. et la maintenir au frais grâce à son compartiment doté d'un tissu isolant. C'est cool Bon app Bon possible. c'est un sandwich en plastique qui sert de démonstration. <laughs> un jour, on vous fera un joli sandwich. C'est trop cool mm. a 2年ぐらい前から 自分の札をプリントしてる印刷でシルで、えー、そうなんだもらっていいのいよいよ好きなの選んでいや全部同じ型してる色だけ違う、うん、色だけ違うよね色だけ違うんだなんかラディエーションがじゃああめっちゃ綺麗これはいどうぞ本当一番好きなんじゃないのこれこれ大丈夫大丈夫本当最終的に全部あげるから Arigato. Ça s'appelle le Cool Earth. La monnaie, c'est le Cool Earth. Oui. C'est la monnaie chien Ouais. Il y a déjà eu trois versions avant celui-là. Mhm. Je vais vous montrer. Ok, ça marche. Merci. <laughs> Donc je les trouve hein, parce que mm -hmm. ici. Oui. Alors. <laughs> C'est Cool euh, euh, On va trouver ça. Ah si, bah regarde, il y en a un là déjà, viens voir. Ok. Celui-là. Ah ça, oui, j'ai un. T'en as un comme ça Ouais. Voilà. Ouais, c'est trop bien. La monnaie du shampoing. Voilà, ça c'est le deuxième Cool Earth et il y en a un premier aussi, tu l'as uh -huh. vu uh-huh. Ouais. Et je vais te trouver, je vais t'amener dans les dans les endroits secrets du Cosmodule et tu vas trouver le premier couleur. Le premier couleur. On part à la recherche du premier couleur. Ah, j'ai trouvé. tu vois Ah, oh, c'est trop bien One Cool Art. Donc ça, c'est le premier. Mesdames et messieurs, here comes. Ok. Oui. Here comes the cooler earth. Ah, here comes the cool art. Pourquoi on n'y avait pas pensé avant Quoi <laughs> Ah Encore en deux c'est les oignons, ça 3 Moving, no, no, no, just uh, some SoundCloud, uh, mm. just uh, being um, 自由に流れてくるサウンドクラウドね、自動的に。ああ、そうなんだ。How do you say in Korean 自動的に 자동으로 나오는 사운드 음악? Yay! Yes. It's pink and this one is phosphorescent. Oh Waouh N'est-ce pas C'est cool. Nice object. o n i あと青で大事だよ大事じゃない色だけ使ってるよねでもその方がいいよそうねそうかもちょっとアクション的なの入れようかはい アクションなら俺の専門だからなそうですか何それちょっとトンネルみたいのをやろうかと思ってわあこれめっちゃインスピレーションになるなこれ自分の絵なんだから何スッチングをはいこんなにこういうスッチングやるのほらえー、すごいこれカメラのセッティングやねうんで 完璧にしたいんだったらこのすごいカの角を合わせて、なんかカメラとここにあるウェブカメラと、ここにあるビデオプロジェクターを合わせるソフトなの。緑色がポイントなの緑はスピードであスピードなんだボールがちょっとだけここに入ったら、うん、 ああそれをもらえるっていう感じでこう取れるああなかったら多分ここら辺にたまるからうんわあこれ無理やな無理じゃないねできるできるちょっとできるうんキムディマップむずいですね。 むずいけどちょっといける行きましょうくつくつおいしてるしてるしてる シアンポさんの事務所です。ーここら辺はコックピっていうね。コックピットっていうね。例えば飛行機の一番上の部分ね、パイロット。セコさあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さ Mhm. On peut faire animation avec ça. Avec ça, tu peux faire de l'animation tout de mhm. suite.